es el Corano, Corano onorabile, è davvero importante. Digiuniamo soltanto dall'alba fino al tramonto, con il cuore di fede e ciò che preghi succede. Così da Dio avremo ricompense favolose. Rafforziamo il legame familiare. Rafforziamo il legame familiare e con i poveri siamo generosi. Ramadan, Ramadan ci unisce cresce insieme e tutti quanti formiamo un seme, un seme di vantaggio, un milione di omaggi. Benvenuto, terzo pilastro dell'Islam, benvenuto a Ramadan, benvenuto Ramadan. Auguriamo a tutti i musulmani